Witajcie bardzo serdecznie. Kolejny vlog, kolejny odpytajka. Aura zimowa. Przepiękna zresztą. Um, takie zdanie dla Was. Sandry nie ma w szkole. Chociaż nie wiem, czy to nie. Sandry nie ma, albo Sandra nie jest w szkole. Nie, to nie jest po polsku. Chociaż podpowiedziałem Wam coś w tym, tym drugim zdaniu. Sandry nie ma w szkole po niemiecku. Sandra ist nicht puste miejsce Schule. Schule, nie? Sandra ist nicht hm, hm, hm, Schule. Co tu będzie? Wersja pierwsza Indi, wersja druga India, wersja trzecia Suo. Prawidłową wersją jest oczywiście in der. Sandra ist nicht in der Schule. Dlaczego tak? Bardzo prosty powód. W szkole być, czasownik sein, jest czasownikiem spoczynku. Spoczynek oznacza dativ. E, in der tylko to oznacza w, w szkole. Indi oznaczałoby ruch do szkoły, akusatyw ich gehe in die Schule i zur Schule oznaczałoby też kierunek, ruch do szkoły, zur Schule. Nie może być ruch zur albo indi obok czasownika e, opisujący spoczynek, czyli obok sein. To się kluczy. Kluczy? Wyklucza, oczywiście. Mróz pada mi na mózg. In der Schule. To jest zdanie na dzisiaj e, dla Was właśnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się cieplutko, bo tego potrzebujemy. Pozdrawiam. Hej.